дел од работените на Универзитетот Гоце Делче денес има можност да присуствуваат на предавање, односно презентација од страна на господинот Драган Николич, представник за регионот на Југоисточна Европа на ЕПСКО, електронска база на податоци, публикации и книги, во која што е вклучен Универзитетот Гоце Делче преку која вработените и студентите ги имаат можност да имаат пристап до публикации од цел свет. Во ЕПСКО базата на податоци до сега се вклучени над 5000 институции од целиот свет, а еве сега ќе биде и Универзитетот Гоце Делчев. Повеќе за сето ова и за новината дека веќе две публикации од Универзитетот Гоце Делчев се вклучени во базата на податоци на ЕПСКО, ќе слушнете од господинот Драган Николи. Јас сум још по Драган Николич, регионални менеджер ЕПСКО Information service за југоисточна Европу. одговорам за девет земања, уклучујучи и Република Македонија, со којим сараđujemo kroz konzorcijum akademskih institucija u Skoplju, koju predvodi Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sveti Kliment Ohridski. Sarađujemo sa svim univerzitetima i mogu reći da vaš univerzitet, ne sad zato što sam ja ovde, ali to sam rekao i danas, je po mnogim performansama jedan napredan, moderan, sa rezultatima i poredio sam ga sa univerzitetom u glavnom gradu, gde je ipak malo neke promene i neki pristupi elektronskim izvorima informacijama su malo sporiji, ovde je to mnogo brže, mnogo jasnije, strategija je mnogo vidljivija, a da vam kažem i rezultati su tu iza nas. Dakle, u prvom delu ja ću samo nekoliko reči reći o sadržaju, znači ovim bazama koje vi u ovom trenutku imate, predstaviti elektronske knjige kolekciju od 120.000 knjiga koje će biti dostupne svim članicama makedonskih elektronskih biblioteka konzorcijuma od 1. aprila do kraja maja. To mogu da kažem da eto činimo nekako nezvanično jer je već jedan uh, uh, probni period bio u oktobru i novembru, dva meseca, i ponovit ćemo ponovo da biste mogli što više materijala da iskoristite, pregledate, konsultujete, i već iskoristite za neke vaše istraživačke potrebe. Znači, postoji mogućnost da korisnici u Americi, Japanu, Južnoj Africi, konsultujući EBSCO baze podataka, mogu da o, citiraju članke iz vaša dva časopisa koja su licencirana i ugovor je potpisan ugovor je danas poslat, ali samim činom kada EPSCO već pošelje ugovor, kada bude potpisan sa vaše strane, on postaje da deo kolekcije epskog sadržaja i ja vam na tome čestitam, to je jedan mali uspeh, ali znate, svi veliki uspesi sastoji se od niza malih uspeha. I nadam se da ćemo u saradnji sa vašom izdavačkom delatnošću to nastaviti, a krajnji rezultat je da ime univerziteta pencije mnogo lakše da se stiču, a i da vi koristite beneficije tog pojavljivanja časova.